construiré el camino, todo por lograr cambiar el destino destino solo acelerar Soy competitivo, si eres frágil date por perdido Quiero ser mejor, a pelear, apuesta, mi obsesión, los dolor, restricciones, no solo punto Ganar, evaluar y cambiar, motivado por la idea de la libertad Que la sociedad nos querá avanzar, dinero y fama, todo lo que deseas más Creo y que juras tu nombre, crear que la inseguridad a la vista está Esto es guerra y no hay que parar, no hay destino, hay que luchar Viviendo en el mal de lo actual en cada lugar No me dejaré llevar, jodanse yo puede avanzar Negatividad, plaga de los mentalmente Viles, no hay piedad, trabaja aún más No dejes de buscar esa sed de triunfar Soy peligroso y psicótico con la idea de siempre El mejor Esclótico, neurótico Desde mi niñez tan caótico Fui hecho para durar Construir el camino, todo por lograr Cambiar el destino, solo acelerar Soy competitivo, si eres frágil Date por perdido Si fallas, solo aprende a corregirlo Cicatriza y mira cómo has crecido El pasado atrás Sigue tu camino, acelero aún más Soy competitivo, yeah Sigo me mantengo en juego Ser icónico es mi sueño Me mantengo bien bebiendo No voy a parar hasta sobresalir Y si, si logro cumplir mi sueño Sabes siempre fui sincero Aleja a sus compañeros Sabes que solo depende ser primero Si no lograrás drenar mi energía Pues no eres capaz de mirar tu inmundicia Tu enemistad enfermedad ya no me dejaré afectar No me dejaré influenciar Puedo dejar mi legado y liderar la intensidad Vamos a luchar ya Está libre es quedar ya Como un virus ser más Hasta el caos liderar Te sientes valiente Te sientes potente Solo confía en mí Ve por todo sé que puedes Fui yo para durar Construiré el camino Todo por lograr cambiar el destino Solo acelerar Soy competitivo Si eres frágil date por perdido Si fallas solo aprende a corregirlo Cicatriza y mira cómo has crecido El pasado atrás sigue tu camino Acelero aún más, soy competitivo ya Para construir el camino Todo por lograr cambiar son solo acelerar Soy competitivo, si eres frágil